Bonjour, aujourd'hui nous allons, étudier les muscles masticateurs. Euh, les muscles masticateurs s'intègrent dans le cadre de l'appareil mandicateur qu'on va étudier euh, selon, selon trois cours, notamment les muscles masticateurs, l'articulation temporomandibulaire ainsi que le système dentaire. Bien sûr, euh, l'appareil mandicateur est constitué euh, de plusieurs éléments. En plus, il y a le squelette maxillomandibulaire, mais aussi les téguments qui entourent tout cet appareil mandicateur. Donc les muscles masticateurs sont les muscles de la mastication, comme leur nom l'indique. Il, euh, il, il, est communément d'appeler les muscles élévateurs de la mandibule des muscles massicateurs. Mais on peut aussi étendre ces liaisons aux muscles abaisseurs de la mandibule qui sont les muscles sucidiens. Les muscles massicateurs comprennent des muscles persymétriques. Ces muscles euh, sont le muscle temporal le muscle masséter, le ptérygoidien médial et ptérygodéral. Ce sont des muscles qui sont pairs et symétriques. Ils ont la particularité d'être tous par des rameaux du nerf mandibulaire et la troisième branche du nerf trijumeau. Retenez que le nerf trijumeau est un nerf qui est essentiellement sensitif, mais il donne des branches moutes les nerfs masticateurs. Donc ces muscles masticateurs en une particularité d'être innervé par des branches issues de la même branche nerveuse du trait C'est pour cela qu'on appelle groupe musculaire, parce que leur fonctionnement est coordonné pour euh, permettre à l'appareil manducateur et aussi à l'articulation temporomandibulaire de bouger et de faire fonctionner cet appareil manducateur, d'où le nom musculaire. Nous commencerons par le muscle temporal. Le muscle temporal étant le muscle le plus grand de ces muscles masticateurs, il va s'insérer en haut sur le crâne, sur ligne courbe supérieure, et en bas, en bas, le pophyse conoïde ou bien le processus coronoïde de l'abranchement de la mandibule. Donc c'est un muscle qui est euh, très large, sous forme d'éventail. Il est constitué par plusieurs fibres musculaires qui ont des orientations euh, bien précises. On peut diviser ce muscle en trois parties, une partie antérieure, une partie moyenne et une partie postérieure. La partie antérieure est constituée par des fibres à direction verticale. Partie intermédiaire ou moyenne est constituée par des fibres obliques et la partie postérieure est composée par des fibres horizontales. horizontales Le fascia temporal recouvre le muscle temporal. Il est épais, nacré et très résistant. Il s'insère en haut sur la ligne temporale supérieure et inférieure et sur l'espace compris entre elles et en avant sur le processus zygomatique du frontal et sur l'os zygomatique. Donc ce fascia temporal, il permet le glissement des fibres musculaires à l'intérieur de, cette, de ce fascia, ce qui permet les mobilités des muscles masticateurs. À côté du muscle temporal, il y a le muscle masséter, qui est un muscle quadrilatère qui s'insère en haut sur l'arcade zygomatique et la partie postérieure du corps du zygoma et en bas sur l'angle de la mandibule. Le muscle masséter est un muscle qui est euh, très fort. Il est constitué par deux parties, une partie superficielle et une partie profonde. Donc, grosso modo, on va retenir que le muscle masséter s'insère sur l'arcade et sur le corps ou la partie, la face postérieur du corps du zygoma en haut et en bas sur l'angle de la mandibule. Il permet l'élévation mandibulaire et la fermeture de la bouche. Le masséter aussi est recouvert par le fascia masséterique. Ce fascia masséterique est mince et résistant. Il permet le glissement des fibres du masséter. Il va s'insérer en haut sur l'arcade zygomatique, en bas sur le bord inférieur de la mandibule, en avant sur la branche de la mandibule et en arrière, il se continue avec le fascia parotidien. L'innervation du, muscle masséter est, assurée par le nerf temporomassétérin qui est une branche du nerf mandibulaire qui est la troisième branche du nerf trijumeau. Il faut euh, savoir que le muscle massétaire et le muscle temporal fonctionnent ensemble en même temps. Ils se contractent et se relâchent en même temps. C'est pour cela qu'on pourrait les qualifier d'un muscle, d'un muscle composé. Muscle composé de deux muscles. Muscle temporal et massétaire. du muscle temporal et muscle euh, masséter qui sont un groupe musculaire superficiel, ça veut dire qu'ils sont, qui sont euh, euh, situés en dehors par rapport à la mandibule. Il y a le muscle ptérygudien latéral qui constitue avec le muscle ptérygudien médial le groupe massicateur profond. Donc ce muscle ptérygudien latéral est constitué par deux faisceaux musculaires, supérieur et inférieur. Il a la forme triangulaire. Il s'insère en avant sur la grande aile du sphénoïde et sur le euh, processus ptérygoïde de l'osphénoïde. Et en arrière, il va s'insérer sur la capsule articulaire <coughs> et sur le condyle mandibulaire. Donc, le muscle ptérygonin latéral est constitué de deux faisceaux supérieurs et inférieurs avec une insertion en avant en forme de L inversé, L Entre les deux faisceaux, il existe un interstice dans lequel passe l'artère maxillaire interne, interne dans sa version superficielle. Euh, le ventre, il est conique. Il se dirige horizontalement en arrière et latéralement. il va se terminer sur la fosse cette ptérygoïde du condyle mandibulaire et sur la capsule de l'articulation mandibulaire. Ce muscle ptérygoïdien latéral a comme action euh, dans, dans, sa contraction bilatérale et associé à l'ouverture de la bouche, il provoque la propulsion du condyle et du disque mandibulaire, permettant ainsi la rotation de la tête condylienne. Sa contraction unilatérale avec le ptérygoïdien médial homolatéral provoque la déduction. L'innervation est assurée par le nerf ptérygoïdien latéral qui est une branche du nerf mandibulaire. À côté du muscle ptérygoïdien latéral, on a le muscle ptérygoïdien médial qui est le symétrique du, du muscle masséter. Le muscle masséter, il est superficiel. Le muscle ptérygoïdien médial, c'est euh, l'image du masséter, mais à l'intérieur. Il a une forme quadrilatère qui s'insère en bas sur l'angle de la mandibule et en haut sur le processus ptérygoïde du, du, du, de l'osphénoïde. il s'insère aussi euh, sur euh, le, processus pyramidal de l'os palatin et de la tubérosité du maxillaire. Son action, euh, sa contracture bilatérale permet d'élever la mandibule, donc il, il, ferme la, la, bouche, il permet la fermeture de la cavité de, de, de la bouche, de la bouche, donc il élève la mandibule, sa contraction unilatérale provoque des mouvements de déduction. Associé au ptérigodien latéral, il est propulseur de la mandibule, associé aux préductions euh, euh, latérales, sa contraction unilatérale provoque des mouvements de latéralité. L'innervation euh, est assurée par le nerf médial, qui est une branche euh, du nerf mandibulaire. Sur cette coupe frontale, on va euh, observer la disposition des muscles masticateurs selon un plan constitué par la branche de la mandibule. On va également remarquer le plan où se situe le, le muscle temporal et le muscle masséter qui sent un groupe musculaire superficiel. Il y a le groupe massicateur profond constitué par le muscle ptergodien latéral en haut et le muscle ptérygodien médial en bas. Et on remarque la richesse des rapports avec les muscles, avec les, éléments euh, vasculonerveux nerveux qui traversent, qui traversent cette région masticatrice. Donc, euh, sur ces différentes coupes, on voit que les muscles masticateurs contractent en dedans de la mandibule et dans euh, l'espace euh, limité entre le groupe masticateur superficiel qui est le muscle temporal et le masséter et le muscle pterygoïdien médial et latéral. Il contracte avec des rapports avec l'artère maxillaire interne et ses branches et aussi avec les branches du nerf mandibulaire. Les muscles abaisseurs peuvent faire partie des muscles masticateurs, mais comme je vous ai dit, euh, on désigne par muscle masticateur essentiellement les muscles élévateurs de la mandibule. Mais on peut étendre la définition aux muscles abaisseurs qui sont constitués essentiellement par le muscle myloïdien, le muscle digastrique et le muscle génoïdien qui le muscle myloïdien qui s'insère avec son homme latéral, euh, euh, au niveau de la ligne médiane pour, euh, pour former une ligne blanche sur laquelle sont plaqués de l'extérieur le ventre antérieur du muscle digastrique et à l'intérieur le muscle géno-génioïdien. Le muscle myloïdien et le muscle, le muscle euh, génioïdien est innervé par le, nerf grand hypogloss. Donc ces mouvements, ces muscles abaisseurs permettent des mouvements particuliers de la mandibule, notamment euh, l'abaissement de la mandibule quand le point fixe est l'os Quand le point fixe est l'arcade dentaire, ils élèvent l'osioïde et la langue remonte en s'appuyant sur le palais. Ce qui correspond au premier temps de la déglutition. Donc les muscles euh, abaisseurs de la mandibule se réunissent sur la ligne médiane, notamment les muscles myloïdiens, pour constituer une ligne blanche. Ce muscle myoïdien qui constitue le plancher de la cavité buccale et qui va la séparer, cette cavité buccale, ce plancher de la cavité buccale en deux compartiments, un compartiment susminoïdien et euh, sominoïdien. Il peut être même qualifié d'un diaphragme du, euh, plancher de la cavité buccale. Donc remarquons que sur la face profonde du muscle myoïdien, il y a le muscle génioïdien qui s'insère sur les apophyses génies en haut et sur l'océoïde en bas. Et sur la face extérieure ou inférieure du muscle myloïdien se plaque le ventre antérieur du muscle digastrique. En conclusion, les muscles masticateurs réalisent l'essentiel de la, fonction de la mastication. Ils sont innervés par la troisième branche du nerf trijumeau, d'où le nom de groupe musculaire parce qu'ils ont une unité d'innervation, mais aussi une unité de fonction. La région masticatrice est une région qui, est, qui a des rapports qui sont très riches, notamment vasculaires, constitués essentiellement par l'artère maxillaire interne et ses branches qui cheminent dans l'espace entre les deux groupes musculaires superficiels et profonds qui est la région masticatrice, mais aussi des rapports nerveux constitués à l'intérieur par les branches du nerf euh, mandibulaire qui est la, branche la troisième branche du nerf très Je vous remercie.